ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಗೀತಾ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸಿದ್ರ ನಾಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಗೀತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು